бромдун родонитинин нуклеофилдик алмашуу реакциясын жүргүзөбүз Эриткич катары ацетонду колдонобуз калийдин родонитин эритүү үчүн калийдин родонитин эки пробиркага тең кошобуз калийдин родонитин ысытуу менен эритебиз суу буусуна ысытабыз эгерде сууга салып ысытсак ал кайнап кетет ацетондун кайноо температурасы болжолдуу плюс алтымыш градус цельсий ацетонду калийдин родонити менен аралаштырабыз бир нече убакыт өткөндөн кийин биз калийдин роданитин эриттик эми биринчи пробиркага бром бутандын ондон эки бөлүгүн куябыз кийинки пробиркага ондон эки миллилитр аллилдүү бром куябыз аллилдүү бромдо ошол замат калийдин бромидин чөкмөсү чөктү ал эми бутилбромидте калийдин бром чөкмөсү азырынча чөгө элек бир канча убакыт күтөбүз беш мүнөт өткөн соң бром бутагы бар пробиркада калийдин бромидинин чөкмөсү пайда боло баштады алил бромид пробиркасында реакция жүргөн азыр болсо ацетон гана кайнап жатат жыйырма мүнөттөн соң пробирканын түбүндө бром бутан бар пробиркада калийдин бромидинин кристалдары пайда болот бирок алар алил бромид пробиркасына караганда азыраак чогулду биз төмөнкүдөй жыйынтыкка келсек болот биринчилик бром алкандарда башка аниондорго жай алмашат алилдүү бромго салыштырмалуу